Stones, Season one, Season one, Episode three. Úterý 17. května. A JK právě operuje tolentou rozprašovací lahví, kterou každý správný šutrák, rozumí se sběratel kamenů, musí mít. Jsme na lokalitě Řepčice, kde se má nacházet světově významná ležiště minerálu chabazitu. Zatím máme jednu takovouhle rutinku. Ale to nevím, jestli přesně ten chabazit je. To bychom asi potřebovali jako Myslivečka, aby nám s tím pomohl. Hezky pořádně z prudka. Pořádně stříkej, tu hlínu z toho dostaneš. Makej, makej, makej, makej, jeď, jeď, jeď, jeď. By měl být on ten chaba, chabazit. Nelechtej mě teďka, nelechtej mě teďka. To je ten krystal. To vypadá, že se docela poved, to. A je to dobrý. Je to jako... Tady stojím auta a tamhle v lese jsou ty, je to naleziště. A my tady právě zakončujeme třetí epizodu první sezóny našeho seriálu Stones. Je to strašně inspirativní, je to strašně zajímavý, je to strašně poučný. Doporučuji.